okay. well langsung aja deh masih mau dia lagi tunggu dulu, tunggu dulu. kita akan ketemu dulu deh sama teman-teman dari Big Yeah. ini yang sudah berpartisipasi dengan kami. Uh, tadi mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu lagu pertama kami. Tadi adalah Satu Indonesia dari Bitfinder. Eh, ada iya. ada yang lagi patah hati nggak nih? Hah? Ada yang lagi patah hati nggak? Sopo? Sopo? Enggak. Ya Allah. Ada yang diberi harapan tanpa kepastian nggak? Asik malamnya diajak indomsia insomnia dan paginya pasti pada amnesia udah. alasannya paketannya habis atau apa lo kaya kaya angin lo kaya angin lo bos bos bos bos aku ngomong sayang karena gue ini kono nganggep angin gimana kalau kita buat bintang-bintang biar kita bisa menemani ya. bulan di atas coba yang punya kita lautan bintang-bintang di alun-alun Orogiri yang punya HP dikeluarin bisa flashnya dong minta dong masyarakat Orogiri ayo semuanya, kita nyanyi bareng sama-sama nyanyi bareng-bareng sama-sama yuk dan itu tadi apa ya bilang kalau kita itu adalah merasa yang tepat di waktu yang salah 사랑 thinking what to say was spinner yang sudah hadir pada malam hari ini. Yo, spinner yo. Dan tidak lupa buat Bong Squad terima kasih buat kakak-kakak alumni semua juga terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Bong Squad, Bong Squad mana suaranya? Udah nggak terasa Big Fender lagu terakhir pada malam hari ini. Ada yang lagi kangen nggak nih? Biasanya kalau rindu itu berat ya biar di mata Rory aja yang merasakan Thank you. keren banget. Yang keren penontonnya maksudnya ya. Bandnya keren ya, juga keren. sih. <laughs> keren juga sih. Soalnya tuh susah loh bikin penonton sampai pada iya kok gitu. kayak gini emang mereka udah melekat di hati nih para pemirsa nih ya iya. asik ini masalahnya yang moto siapa nih oke okay. Iya, apa ini Sedon, siapa ya? Ini kayak uh, Seventeennya Wonogiri kali ya? Iya. <laughs> Asik. Bener! Nah, Thank you ya.